जयपुर का अक्षरधाम मंदिर मूर्ति अभिषेक होता है दोबारा आएंगे आप हाँ दोबारा बहुत अच्छा लग रहा है एंजॉय कर रहे हैं संडे को आते हैं हम यहाँ पर तो मंदिर को अपना घर ही समझते हैं दो घंटे रोज आते hi is Bhavika Bassi welcome back to my new vlog तो आज मैं आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने के लिए लेके आई हूँ ना उस मंदिर की खूबसूरती के बारे में मैंने बहुत सुना हुआ था और यकीन मानिए जितना सुना था ना मैंने उससे कहीं कहीं कहीं ज़्यादा खूबसूरत है ये मंदिर जी हाँ अक्षरधाम मंदिर अक्षरधाम मंदिर वैसे तो इंडिया में बहुत जगह बने हुए हैं इंडिया क्या इंडिया से बाहर बहुत सारी कंट्रीज में भी अक्षरधाम मंदिर बने हुए हैं लेकिन आज आपको दिखाने वाली हूँ मैं जयपुर का अक्षरधाम मंदिर जयपुर राजस्थान के चित्रकूट एरिया में बना ये मंदिर is one of the best and most visited temples in Jaipur इस मंदिर को स्वामी नारायण मंदिर या स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर भी कहते हैं अक्षरधाम मंदिर डेडिकेट किया गया है स्वामी नारायण को जो एक इंडियन योगी और स्पिरिचुअल सोल थे ड्यूरिंग द एटीन सेंचुरी इस मंदिर का sculptural design is very attractive and traditional जैसे ही आप मंदिर में एंटर करेंगे you will feel a lot of calmness in the environment although यहाँ का कंस्ट्रक्शन जो है वो इतना पुराना नहीं है but it's stunning architecture cultural heritage gardens and the views are what attract the tourists and devotees to this place. White marble और पिंक सैंडस्टोन से बना ये खूबसूरत सा मंदिर शोकेस करता है intricacy of Hindu architecture with its stone carvings of Hindu deities, animals and sceneries. ek bahut hi interesting fact main aapko batati hu ki is mandir mein aapko normal walls nazar nahi aayengi इस मंदिर में आपको पिलर वॉल्स नजर आएंगी देखिए सब पिलर्स पे ही बना हुआ है ये मंदिर और जो ये पिलर्स हैं ये वेल वेंटिलेटेड करते हैं इस मंदिर को और और भी ज़्यादा स्पेशियस बना देते हैं और ये जो सामने आप देख रहे हैं जो ये है यहाँ का मेन मंदिर जो कि डेडिकेटेड है स्वामी नारायण जी को और ये आइडल आप देख रहे हैं ये डेकोरेटेड है with real gold and silver ornaments which adds beauty to it Jaipur का अक्षरधाम मंदिर उन नौ मंदिरों में से एक है जो बनाए गए हैं इंडिया की मेजर सिटीज में सभी नौ मंदिर शोकेस करते हैं भगवान कृष्ण की लाइफ के यूनिक फॉर्म्स को और जयपुर में बना अक्षरधाम मंदिर डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को अक्षरधाम मंदिर की वाइब्स ही कुछ अलग हैं जिनको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती it's a nice place to visit to take blessings and to relax your mind जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंडिया से बाहर भी thousands of Swaminarayan temple बने हुए हैं across five continents Australia Canada Fiji Kenya Mauritius New Zealand Oman Pakistan Seychelles Sweden Tanzania Thailand UAE, Uganda UK USA और जाम्बिया इंडिया के अलावा इन सभी जगहों पर बने हुए हैं स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर क्यों चौंक गए ना जी हाँ यही तो खासियत है इंडियन कल्चर की इस आइकॉनिक मंदिर की डिजाइनिंग देखकर आई वॉज स्पीचलेस और यहाँ आके पता चला कि ऐसे ही नहीं हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर्स यहाँ आते हैं to experience the power of this holy place scenic and splendid view marvellous architecture layout अगर आप इस मंदिर में विजिट करना चाहते हैं ना तो जल्दबाजी में नहीं आराम से आइए दो तीन घंटे का टाइम लेके तभी आप इस मंदिर की रियल ट्रैंक्वेलिटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे और हाँ अपनी पूरी फैमिली के साथ आइए because this holy place has everything for everyone main मंदिर से बाहर जब आप आएंगे तो वहां पर भी दो छोटे छोटे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे लेफ्ट साइड पे ये देखिए ये है भगवान राम माता सीता और हनुमान जी का बड़ा प्यारा सा मंदिर सो so गाइस मेरे साथ प्रीति जी एंड ज्योति जी हैं जो दिल्ली से आए हैं और उन्होंने दिल्ली वाला अक्षरधाम मंदिर देखा हुआ है तो जयपुर वाला अक्षरधाम मंदिर देख के आपको कैसा लगा आप बताएंगे प्लीज दिल्ली वाला कंपैरिजन अगर करें दोनों का तो दिल्ली वाला बेटर है अच्छा ये छोटा बना ओके तो बहुत बड़ा है हाँ मतलब अंदर ही अंदर एक बोट चलती है हाँ। जिसमें पूरा मतलब कवर मूर्तियाँ ऐसे बना रखी है जैसे सच में लोग बैठे हैं अच्छा उसके बाद वहाँ पर शो भी होता है ओके शो भी होता है शो में बहुत अच्छा मतलब वो तो बहुत ही बड़ा है और उसके जो मेन मंदिर की जो मूर्ति है बहुत ही सुंदर है बहुत ही सुंदर है बहुत बड़ी है और ये है मेन मंदिर के बाहर बना दूसरा वाला जो राइट साइड पे मंदिर है वो और ये मंदिर है शिव जी का पार्वती जी का और गणेश जी का Wow! Absolutely magic! A serene and God's place. I feel here peaceful and connected with divine powers. एक बार तो आपका भी आना बनता है अक्षरधाम मंदिर में और मेरे साथ हैं लक्ष्मण कुमार जी जो टेहरी गढ़वाल से आए हैं अक्षरधाम टेम्पल के दर्शन करने के लिए तो बताइए कैसा लगा आपको बढ़िया है बढ़िया है आपने दिल्ली वाला देखा होगा को, कोई और अक्षरधाम मंदिर देखा होगा आपने की सिर्फ यही देखा दिल्ली वाला देखा है पर मैं गया नहीं बट अच्छा आप दूर से ही देखा है दूर से देखा है तो ये कैसा लगा आपको ये अच्छा लगा है दर्शन करके अच्छा लगा आपको दोबारा आएंगे आप हाँ, दोबारा आप आप कहाँ से सच में इस मंदिर में जो एक बार आ जाए ना उसका बार बार यहाँ आने का मन करता है इस मंदिर में आने के लिए आपको किसी भी तरह की विजिटिंग फी नहीं देनी पड़ेगी एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री ये मंदिर जयपुर का एक हिडन जेम है it was actually my pleasure being here और सच पूछिए इस मंदिर की खूबसूरती ने ना मुझे बांध के रख लिया था मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं घर वापस जाऊं और मैं ये चाह रही थी कि मैं इस मंदिर के हर कॉर्नर को कैप्चर करूं अपने कैमरे में और अपने वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊं ताकि आप भी देखें कि कितना खूबसूरत है ये मंदिर और शाम के समय जब इस मंदिर की लाइट्स ऑन होती है ना तो ये और भी सुंदर दिखता है the vibe here is so positive that you feel like sitting here for hours सच में अक्षरधाम मंदिर is a real architectural wonder this temple depict the cultural beauty at its best यहाँ आके मेरी सारी टेंशन और फ्रस्ट्रेशन ना खत्म हो गई ऑल शाम का टाइम हो गया था और क्राउड भी बढ़ना शुरू हो गया था बट आप ना इस चीज़ की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए because you can find perfect seat for you to just relax and feel the holy vibes ये है वाइट मावल से बने भगवान स्वामी नारायण के चरणारविंद जिन पर चारों तरफ से जल धाराओं का अभिषेक होता है मंदिर की राइट साइड पर बेसमेंट में ये अभिषेक मंडपम था और मैंने अंदर जाके देखा तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर संध्या आरती होती है और मूर्ति अभिषेक होता है देखिए कितना सीरीन कितना पीसफुल कितना काम है यहाँ पे सब कुछ मतलब आप बिल्कुल भूल ही जाओगे कि आप कितनी टेंशन के साथ यहाँ पर आए थे <laughs> मंदिर के बाहर एक बहुत ही पीसफुल गार्डन है विद लश ग्रीन प्लांट्स और ये देखिए प्लांट ट्रिमिंग भी इतनी खूबसूरती से की हुई है ये देखिए स्वास्तिक के ऊपर कलश बनाया हुआ है oh my god this is simply wow and this garden is very well maintained इस मंदिर के सुंदर गार्डन्स को आप सिर्फ देख ही सकते हैं you can't enter in them लेकिन आप यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं जितनी देर भी आप चाहें there is no time limit for the visitors I must say, if you are looking for a place to sit and think about your future plans, ideas or any other thought, this place is best for you. जिस दिन मैं इस मंदिर में दर्शन करने के लिए गई थी उसी दिन यहाँ पर 500 से 700 लेडीज़ जो मुझे बताया गया कलश यात्रा की तैयारी कर रही थी ये देखिए कितना एंथुजियाज़म कितनी श्रद्धा है इन सब में और कितने सुंदर सुंदर कलश लेके तैयार हैं ये सब कलश यात्रा के लिए कलश यात्रा हाँ, तो के लिए अच्छा कलश यात्रा के लिए आए हैं तो कहाँ से आए आप दौसा से आए दौसा से हाँ। ओ अच्छा करीबन पचास पंद्रह सौ यहाँ पे तो यात्रा सब कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है इंजॉय कर रहे हैं बहुत बढ़िया लग रहा है हर संडे को आते हैं हम यहाँ पर कथा करते हैं सभा में ज्वाइन करते हैं सब लोगों से मिलते हैं और मेंबर भी बन जाते हैं बहुत अच्छा हम, हम तो मंदिर को अपना घर ही समझते हैं दो घंटे रोज आते हैं हम कार्यकर्ता ही है मंदिर के अच्छा आप कार्यकर्ता हैं मंदिर के अच्छा, मंदिर में इतने प्रोग्राम होते हैं की देखने लायक हर चीज अपने आप में अनूठी और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे भागवत गीता का आयोजन है यहाँ पे सात दिन तक चलेगी भागवत गीता की कथा और लगभग चार से पांच हजार लोग यहाँ पर आएंगे दर्शन के लिए मंदिर के प्रमिसेज में ही आपको वेज रेस्टोरेंट भी मिलेगा अगर आपको भूख लग जाए तो एंड यस चाउमीन भी मिलेगी आपको जलेबी भी मिलेगी और पानी पूरी का भी इंतजाम है इस मंदिर में हाँ जी और यहाँ बेसमेंट में एग्जीबिशन होता है जहाँ आप देख सकते हैं अक्षरधाम मंदिर की journey in the world and ticket for this is just rupees twenty मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि शाम के टाइम जब लाइट्स ऑन होंगी तो ये मंदिर और भी सुंदर दिखेगा सच में मैं अब घर तो वापस जा रही हूँ बट अक्षरधाम मंदिर की खूबसूरती ने ना मेरे दिल और दिमाग दोनों में हमेशा हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली है पहले तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अक्षरधाम मंदिर के सामने से निकल गई हूँ मैंने दर्शन नहीं किए लेकिन अब के बाद जब भी मैं इस मंदिर के सामने से निकलूंगी मैं दर्शन किए बिना कभी घर नहीं लौटूंगी सो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग आई होप आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दो कमेंट कर दो और शेयर भी कर दो और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीक कुछ नया कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊंगी till then stay safe and keep asking your life okay now what